жігіттер астанаға не мақсатпен келдіңіздер енді астанаға біз енді ат терлетіп келген мақсатымыз мынау есік көлі тағдыры мынау есік көлінің э, тағдыры өте жаман болып тұр э, ол апатты аймақ болғаннан кейін есік көлінің астында қырық мың халық тұрғаннан кейін халыққа күндердің күнінде залалы тиюі мүмкін сондықтан мынау осы астанаға келіп э, мынау төтенше жағдай министрлігіне арызымызды өткіздік және де мына ауыл шаруашылық министрлігіне өткіздік арызымызды біздің талабымыз сол есік көлі үкіметтің қарамағына қайтарылу керек төтенше жағдай министрлігі өз қарамағына алу керек есік көлі ол жекешенің қолына өтіп кетпеу керек қазіргі кезде мынау жекешенің қолына өтіп кетті газ электр энергия деген жекеше мекеме қырық тоғыз жылға сол арендовать етіп алып отыр енді ол электриктар әр маманның өзінің несі болады ғой мына электриктер ол э, апатты аймақтарда хабары жоқ оқымаған білімі жоқ ол енді халыққа өте кесірі тиетін жағдай болғаннан кейін біз шырылдап осы ескерту жасап сол осы қайтадан өкімет қарамағанда сол есік көлін алса деп сол осы астанаға келдік сонымен мінекей қазір арызымызды өткізіп сонымен мына талонымызды алдық арыз жазғанда талонымыз талон иә енді он бес күннің ішінде қараймыз деді жауабын да күтеміз енді біз бірінші осы э, еңбекшіқалақ ауданының әкіміне өтінішімізді айттық одан кейін облыс әкіміне өтінішімізді айттық енді осы жерге келіп осы әкімдерге өтінішімізді айттық егер енді мынау төтенше жағдай министрлігінен ешқандай бір шара қолданып жатпаған жағдайда біз ата заңымыздың отыз екінші бабын пайдаланып өзіміздің конституциялық құқығымыз жалғыз бекетке тұрамыз мына э, есік көлі қайтарылу керек мамандар ғана қарау керек және де мынау апатты аймақ деген статусын қайтарып беру керек көлді алып тастаған сол сол мақсатпен осы астанаға келдік міне қазір осы министерствоның алдында тұрмыз сол талаппен біз осы жерге келіп отырған себебіміз жаңағы көлін үкіметке қайтарып берсін деген талаппен бір мақсатпен жаңағы арыздарымыздың бәрін өткізіп енді соны шешім күтеміз сол үкіметке қайтарылсын деген біздегі талап сол бір мақсат сонымен келдік енді бар мақсатымыз енді президентке де тоқаевқа да бұйырса оған да тастаңыздар бұйырса иә. міндетті түрде міндетті түрде тастаймыз тоқаевқа дейін бүткіл барлық министерствоға тастап сол арыздарымызды сол нәтиже шығады деп ойлаймыз ол былай ғой енді осы мінекей төрт жыл болды бұл есік көлі өкіметтің қарамағында болған бізде осы ауданның села мамандары қараған Ә, қырық адам маман солар жаңағы үйлері бар жұмыскерлері бар сол жерде судың <laughs> ә, жаңағы өлшемін ә, содан кейін қардың өлшемін ауа райын бәрін сол ә, суткасына екі рет хабарлап отырады орталыққа енді сол солардан алып алып жекешеге өтіп кетті ол енді қалай өтіп кетті дейсіздер ғой оны өткізіп жіберген мынау алматы облысының әкімі болған батты мырза және алматы облысының қаржы мекемелері вот екеуі қосылып осы жеке өткізіп жіберіп отыр енді қазір облыс бөлініп кетті э, қазір біздің облыс әкімі бөлек және де қаржы мекемесі бөлек енді алдыңғы шыққан шешімді аннулировать етіп тастап ескі көлін қайтаруға шамалары жетеді бірақ бұл жерде бір э, үлкен жұмыста істейтін сол жоғары жағында бір адам отыр ма деп біз ойлаймыз енді орысша крышевать етіп отырған бір өте үлкен адам отыр сондықтан мынау осы ескөлдің тағдыры шешілмей жатқанына енді көп ағайындар енді ол ескөлі қалай малай деп айтуы мүмкін айта, айта кетейін осыдан төрт жыл бұрын газ электроэнергия деп жаңағы жекеше қоғамдық жаңағы несі келіп есік көлінен шығып жатқан суға судан пайдаланып тоқ шығарайық деп жаңағы келісімшартқа асфальтпен отырып арендаға жер алды енді тұрбаны тарту үшін сол жерді алып парке жаңағы несін төлеп отырады арендасын сонымен бұлар гес салды да сол гес арқылы тоқ шығарып отырған артынан бұлар уже көлді қоса алып отыр да толығымен 141 гектар жерді енді сол егер өздерінің бизнесін ашатын болса сол суды пайдаланып тоқтарды шығара берсін бірақ көлге тыныштық берсін көл өкіметтің қарамағында болсын мхм біздің талап осы